Saluton, carulino, ĉu vi venkas? Ne, mi ne ludas videoludojn. Ni havas tro multe da examinoi, kaj mi ĉiam studas. Ho, ŝajnas malfacila. Dua kuiris, se vi estas malsata. Dankon, Pacio. Dankon por la manĝaĵo, panjo. Kiam ajn, kumeta. Mi bedaras che mi ne iam havas ciampron por vi. Ne gravas. La sofo esta suffice bona por nun. Ni organizos baldau. Ne os cedu. Buonan, metenon. Ci vi lazas? Ah, yes, mi studis, cae studis, cae studis. Ci la universitatai examinoi? Yes, mi volos atingi bonon universitaton. Ne, bon chanson! Hm? Mm? Dankon! Do, ci vi jam parolis al ilua? Ne, mi ne faris. Mi studas multe. Hmm. Pacio, ĉu vi ne pensas ke estis tro rapida? Kio estis? Vi iris al ferio kaj vi tuj geedziĝis? Ĉu vi malaprobas? Ci hmm. nur estis rapida. Mi ne tute comprenas. Nu, no. Revenu el cosmos spazio, Mari. Cion vi volas, reito? Mi estes cliento. Vi devas servi min. Cio estas via peto, mia regino? Eh? Mi volas valinan cafum. Hmph! ci costa ses stilettoin. Okay. Mm? Mm. mm. Fernando. There you do. Pardonu min. Mi audis che via patro ge edzigis? Yes, subite. Estas bona, mi felicias por li. Estas stranga, mi havas novan bo patrinon, cae ancao fraton. Sed mia patro shainas felicia, ciu ne? Yes, mi supposas. Dankon, Fernando. Nun donu cafon al mi. Mi. Nu, Lua, ĉu mi povas spekti la televidon kun vi? Certe!